Bye. It's the way I am. It's the way I've always been. Where you are right now, does that make any sense? temblor fuerte, Esta madrugada, un terremoto de gran fuerza destructiva afectó el territorio nacional. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Delicious things to eat. The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Señora, aquí está su... ¡Qué bueno que llegó entre! Si no, el maestro iba a poner el grito en el cielo. Por fin llegó a mi hogar. No hay nada mejor para cocinar. hacerlo mejor que eso. Está bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Y para antes de que cuente tres, quiero que quites tu horrenda, coqueta, mentirosa y traicionera cara de mi vista. Sí, sí, sí, ¡No! all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture too, like you been. the so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was of all this? I think you're evil! EVIL!